За аялын зүгэндээ юу хийж авч явах гэж байгаа вэ? Бичлэг эхэлж байна. За тэгээд гурван гэр бүлээс нэг нэг чандамаа төлөөлөөд одоо дэлгэж үзүүлэх гэж байна. Юу вэ? Юу зохиогоод байна? Юу юм бэ? Тамидын аа. Тамидын аа. За энэ миний чандаа юм аа. Уут байхгүй. Юу юу хогийн уут вэ? Хогийн уут. Хогийн уут юм аа. Тэгэхээс арай хогны чинь Монголд аялахад хэрэг болдог болохоо. Гэхдээ наа чи яг хэрэг болно. Би тэг яагаад л энэ нэг танаа харж байгаа. Шинээр явна. Аха. Адраар явна штэ. Тэр аяг хог гарна. Аа, бас. Сарын дээр нэг. Гоо наачаар ингэж дэгөхгүй. Би наачаар гоё хэлэхөө. Наач чинь зөө яг бороо одоо үед цуп болдог байхгүй юу? Тийм үү? Би би энийг юунд дээр ашиглаа? Аа э, далаа дээр явж штэ, хоногор явж штэ. Бөөлчихтэй ашиглаа. За энэ бэст шүү тэгвэл бэст яа. Аа жоохон урчих юм уу? Огны утгаасаа бүлэг. Гэхдээ Европт байдгүй гинэ. Яахгүй. Ачаа байна штэ. Тэгэхээр бөөч мөчтэй хүмүүс болчихсон штэ угаасаа. Юу сарсан нөгөө юу? Даа би мэдээж гараа битлэгч. Тэгээ гаргаа тавих уу? Яа юм бол. За гараа. Гараа битлэгч. Энэ хэдэн миллилитр юм? 30 аа зөвшөөрөх юм гараач. За мэдээж эмхтэй юм чинь сарын дүнд ирж магадгүй гээд. Аа энэ юу э, Апа миний тийшм зогсч. Амаа шаардлагатай байгаа. Аа бөөл. Ойлтолтой очив. За энэ хоёр ном Европт очих нэ. Бэлгэнд өгөх. Бэлгэнд өгөх ном. За энэ бас хүнд шүү. Энэ металл нь ихгүй зүгээр үү? Яг яг ийм аа. За энэ бол ингээд юу байгаа? Энийг онгойлгож болохгүй. Энэ миний лекц мандаш байгаа. Үзье үзье үзье үзэн. За бүр самыг сониулсан юм биш үү харахгүй. За мэдээж нэг төвөл хэрэг болно гавчлаа. За. Нарны шил хэрэг болно. Чихвч. Чихвч байна тийм. За ингэ мэдээж аймс хэрэг болно. За жаахан үнэртэй байж. Йоо хоёр юу. Аймс дөрөвлөө хаа тэгээд угаагаад болчих. Тийм ээ. За хоёр ээлжний өмөд. Хоёр ээлжний өмөд. Аймс гараадсан чинь нүд аргаад. <laughs> За хоёр цамц. Бишээ подалк хоёр подалк. Зүлгөө нь бас минимал хэвт юм байна уу? За, хоёр палаж. Нэг Хоёр. Хоёр улаанаа гарцсан аа. Тэгээ бодоод айгу хөнгөн баг тийм. Хөнгөн. Зорох холын тийчээд энтэй хэрэг болж шне ингээд. За. Европын годамжаар нэг юм. Улаан палажтай хүн байх юм бол дөлгөөнөө. За. Айгу гоё зүг шүү. Тийш тэн гоё зүг шүү дээ. Малгай, нарны малгай хэр болно. За. Аа бас шавууд ч юм аа. Юу? Үү. Наа чи өстө хамгийн эрэгтэй шүү. За тэгээ дэвтэр бал байна гэдэг ширэг болно. Тэмдэглэн тэ. Наад сэрэгээ арай том уу. <laughs> Тэгээ нэг барыг машин дотор бол энэвч усан дараа учраас. Аа хүн. Чинтэй юм байна. Маск. Аа яг үнэ. За тэгээ нөгөө төвшөө нэг нэ бас унтах мэдэх шаардлага. Дандаа машин нараа байна тийм. Би бас төвшөө. Тэнэглэгч. За, тэнэглэгч. Би хэвээр замбар. Юу нөгөө очиад нөгөө энд төч мөнгө солио одож болох төрөвч явцсан. Аа юу, олон улсын карта авсан. За. Бас нөгөө нэг гэрт үлдсэн байсан. Аа удаан дээр хадгалсан евро, задгаа еврог авсан. Аа Аа саван бав юм. Гэтэ танаа Европ 0-ны төлбөртэй манай Америк бол бас за ингээд болсоо. За дэлгээд ингэсэн чинь яг их мөртлөө гайгүй шүү. Энд чи 12 тоног бол гайгүй. Төлгөө нь 13 онд бол гайгүй. Төлгөө нь бол дэлгүүр хийсэн гэж тооцоолаа тий бид хэд хувцас. Чинийх энэ л угай л үү? Минийх ялгаагүй. Ялгаагүй. Би бол юу хогны удаа аваагүй шүү. Наад бол хогны удаа шал тэнэг сарагдчихэв. Аа, би бүр шүдний ч гэсэн юу авсан? Шүдний утас авч байгаа шин нэрээ. Э, Онцрыг бол одоо хэлээ. Би Наачс таймер хүнд штэ гэдэг. Ингэхдээ яг хэрэг болсон штэ санаадлахаар. Наатас дундаа хэрэглчихв. Тий. Чи ухагч авсан шүү. Бүр чи явлаа. Нэрээ бүгдээ хамт явж байгаа юм чи. Хомсны хураа муу. Ямуудаа шэрлээ шэрлээ нэг нэгийг авчуул яа. Биш би нэг асуу. Хомсны утас яадаг үлээ. Болдог юм. Оо, бас юу яаж байгаа нэрээ? Им юм нөгөө хашлын юм, толгойн юм, нүдний дусаагуур энэ юм бол толгойн юм боллоо. Тэгээд халууны шил дандаа ковид мовид босчихвээ гэж. Ибупрофен авсан. Ибупрофен. Окей, манай хас авсан. За, тийм ба. Тэр харин бүгдээрээ явж байгаа юм чинь тусдаа тийм эмзэм авчихснаас нэг нь эмээ авчих. Тийм тийм. Харин бид нэр энэ дундаа нэг хайж авч явъя гэдэг ачлаа өсөө орох. Аа. Тэгвэл би 3 хайч хэлсэн 3. Тэгвэл 3-аас нь дундаа нэг занги авчихлаа. Та 3 дундаа нэг бандаж. Би чи ингээд хичнээн чооч. Ямар хөө. Юу юм бэ? Үгүй ээ. Оо энэ шүү, энэ хамгийн чухал шүү. Оо яа. За энэ хараа. Энэ одоо ингээд Оросд хэрэгтэй заа. Европ гэж шүү. Энэ ингээд Англид хэрэгтэй заа. Минүүд ээ. Минүүд ээ. Наа ч өстэй хэрэгтэй. Тэгэл ингээд амар хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй л хачаа. Одоо энэ Аа. Үнэ корректом уу? Тий. Дараа дараа тав тав. Ааха. Найс. Танаас авсан юм. Энийг надад бэлгэлж исэн хүн. Оо чи их гадаадаар явах хүн байна. Ха. Энэ нэстэй амар амар. Би нэстэй аягүй хэрэг. За юу юу ээ тэр бандашууд банд. Хүү я за ишгээш бандаж удаг гэж гаргаж чадаагүй шүү дээ. Багатай байх юм байна. Бандаж бандаж бандаж. За ишгээш. Эний бандаж. Эний бандаж. За байдаш тийм ээ. Иштэй бандаж. Оши энэ юу яарэ? Энэ. Юу? Нөө хуучин ч нөө өөрснөө халбагсрын мэрэг аа. За. Халбагсрыг авах гэдэг яа тийм өгөө арилж. Хараа нөө тэр авах гэж чинь тэр. Яах ч юм. Ши бэцаар. За тийм дээ одоо яг хэлээ. Тэрийг нартаа. Юу юм тэрэ? Энэ нэрээрээ яах гэж юм. Зам тэрлэж унтна. Багаш. Тэр чи өөр үдэн шүү дээ. Яшин. Харин болоо шүү дээ. Би чам. Long finger гэж байна. Тэр амхын finger авчихсан. Үчиг гэсэн юм шүү. Мэн дэрхээр машин шин дэрлээд явчих гэж бодоод. Яа. Бороо сэтгцэн байна. За. Шастраа яах гэдэг юм би. Замгүй. Хавч богоч юм. Энэ зөв шүү дээ. Тэри жижиг авахгүй юм. За. За. За. За. За юу их гялгар уу. За энэ нөгөө. Гэхдээ тэгэхгүй нөгөө нуурч унаад байдаг болохоор амар гоод байдаг байхгүй. За. Хөөш. Хаан цаа. Хичээхгүй юм хичээд. Үгүй. Хичээхгүй юм хичээд. За за тэгвэл болохгүй яг хүндтэй тах юм болохгүй орчих. За энэ бас за заа юу вэ шүү дээ. За зураг зураг махгүй юм. Шорт морт нэ. За шорт. Энд чинь нөгөө юу далаа дээр явж байгаа байхгүй. За тийм бодолт бодолтгүй ингээд авсан байна. За бодолт. За намороо нөгөө юу Шведээс Финланд руу явж байхдаа усан онгоц дотор аа юу аа юу нэ Италиас э, Швейцар руу явж байхдаа машин дотор Хүндэтгэхгүй л энийг авч яваа. За хамгийн гол нь бодгийн аялал байхгүй юм байхгүй гэдэг нь багхгүй. За юм бэ нэрийг болоо. За юу бид нэр замд ер нь машинтай хонох болов уу? Машинтай хонох шүү дээ. Машинтай хонож явна шүү дээ. Тэгвэл тэрийг найс өгч. Өөсөө замд машинтай нэг хонож явна. Ирдэг واخгүй. Одоо ингэ явахтаараа эн чинь бас нэг талтай واخгүй. Одоо ингээд ирэлж шүү дээ. Аха. Хажууд тах нь наба энэ чинь наба гэж ирчихсэн зав. Аха. Тэг бүх солоод өгнө. Аа. Удаан цагаат нэрээ тийм шүү дээ. Дараа ичих юм байна. Урлагийн хүмүүс ийм их. Бүр сурсан байна шүү дээ. Бүр тогтхтой яваад. Удаан цагаат гिचгүй. Мм. Тэр энэ арай. Гэхдээ гой замд байгаа л та. За мөгийн маань өөрөө халбах сэрэг халбах сэрэг ихтэй. Би өөр аяг авч яваа гэж бодсон болсон. Аа. Бид чи кинонд натур натур дандаа тийм явж байдаг шүү дээ. За. За буй юу найд яваад ингэж яваа. Чи мэдээж чи ингэж бодохгүй юу? Уулын гүчтэй би чи ингэж л юм тий. Тий. олнууд. За ийшээгээ энэ нөгөө юу дундаа өмсөх дотооч бид дур бай. <laughs> За гутал. За. Тэлээ. Гоо сайхны хэрэгтэй. Гоо сайхны. Аимс бол аимснууд. Нөр аим шимтэлтэй манай наа. <laughs> Юу том альчуур аваагүй. Усан доорсон жижиг альчуураар арчаад явна. Аа тийм ээ. Угаас тэгээ машинда хоноо явах юм чи нэрээ. Хөө альчуур ерөөсө бодож аваагүй юм шиг. Юу хийж байгаа. Яг шин миний Ваа энэ дотроос гарч ирсэн. Яг шин яг шин. Ваа энэ дотроос гарч ирсэн. Яг шин яг манай гэр шиг харагдаад. Нэр тийм үү? <laughs> Гэрийнхаа. Гэрийнхаа. Бүр гарсан. Яг салсан юм шиг. Өдөрлөгөө хийсэн юм шүү. За энийг ийш нэ. Андуураад аваад ирсэн. Өдөрлөгөө андуураад аваад ирсэн. За. За нөтөг. Ваа! Ингээд сороч гинүүд. За. За. Миний ганц хайртай өмд энэ олон хүмүүсийн нүд тусаад байгаа өмд. За энэ гоё аялын өмд байна багийн. За энэ далаа дээр өмсөх хүртэг гонж өмсөхгүй гэж тохирсон. Гэтэ юмыг аж битүү тайсан байга харуулдаг. Яг гонжны өмдөөс. Гонжны өмдөрхөө гэж. За энэ машин дотор унтаж явхад бэлтгэлийн өмд. Энэ манай төвшөөгийн ээжийн бэлэг. Жимбэтлэн гэсэн юм шүү дээ. За 3 сараас орооч. За 3 дэлхийн сараач. Яа. Хабагийн хупаг байна. Их томтны эцтэй. Их томтны эцтэй. Та 14 хоног яг сайхан амраач чадахгүй ч магадгүй шүү би. <laughs> Бид хоёр. Замцараа. А ихтэй явж байгаа тийм болохгүй зү. Болохгүй. Хамгийн их шүү дээ чи. 14 байна шүү дээ. Хош дээ гэж. Өөрөөр би энд боломж олох. Миний Америк өлгий би. За энэ өстой гоё юм байна. Энэ өстой амар хөрхий. Аа эндээс содо маань байгаа. Ингээд дургуулаа гурван гэр бүл. Содо байгаа. Содо маань өнөөдөр амжаагүй. Ерхийлэгчтэй уулзж байгаа. <laughs> За тэгээд очих газрууд маань болохоор Туркий, Истанбул, аа Чехийн Праг, Ческа Литва, аа дээрэс нь юуны Австрийн Вен, аа Унгарийн Будапешт, Шведийн Стокгольм гэсэн газруудаар бид нар очиж байгаа шүү. Тэгээд 8 сарын 10-наас 8 сарын 21-ний хооронд За баярлалаа уулзъя. Би Америкт олон жил ажиллаж, амьдарч бас оюутан насны минь хамгийн сайханд орсомч тэнд өнгөрсөн. Би шивэд болоод байхдаа маш олон цаг ажилладаг байсан болохоор одоо өөртөө ч зав гаргаж чадахгүй. Тэгээ тэрнээс болоод айгүй бухимдаад, ганцаардаад, айгүй уйтгарладаг байсан. Хайртай хүн маань хажууд хамт байсан ч гэсэн эх орон найс нөхдөйг сандаг байсан. Чин сэтгэлийн үгэ ярилцах хэрэгцээ хүн бүхэнд байдаг. 11 жилийн хугацаанд сэтгэл зүйчээр ажиллаж явах энэ хугацаа нь миний ойлгосон хамгийн чухал зүйл бол хүн болгонд сонсогдох бас сонсох хэрэгцээ байдгийн байна гэдгийг хэрвээ энэ хэрэгцээ ангахдахгүй бол хүн бүтээмжтэй бас аз жаргалтай амьдрна гэдэг бол боломжгүй юм. Гой үйл ажиллагаа арга хэмжээнд ингээ оролцохоор хүмүүсийн үнэтэй гой зөвлөгөөнүүдийг аваад ухаарад хэрэгжүүлмээр санагдаа. Тэдний хэсэгтэй гоё ингээд сэтгэл маань тайвшраад гэр бүл ч гэсэн уур амьсгалд өөрчлөлт ордог. Хосын жарыг хийдэг хаад хүмүүс хосын жард оролцмоор байна гэж асуудаг байсан. Надтай гэрлээч ивент сэтгэл зүйч Наранбаатрин лекц хайрын баталгаа сюрприз хөгжөөн тоглоом аздан хайр уран сайхны кино Positive Mongolians төвшөө төлгөө нарын ярилцлага тухайн орны гэр бүлийн хосын жор Энэ бүгдийг бид нэгтгэхэд гадны нутагт амьдарч байгаа ганц бие болон гэр бүл хосуудаа зориулан надтай гэрлэж ивэнтэй авч очих гэж байна. Надтай гэрлэж ивэнтийн одоо хөтлөгчөөр болон тэр үдшийг хамгийн гайхалтай сайхан болгох хариуцлага надад оногдсон байна. Европ дахь монголчууд нэрэ дахин очиж сургалт семинар хийх боломж олсон чин сэтгэлээсээ баяртай байна. Очиж байгаа орон болгон дээрээ бид нэгэн хосыг сонгоод хормыг нь баталчих болноо. Надтай гэрлэж ивент дээрээ Хосын жорыг тухайн орныхоо хостой хамт ярилцах болсондоо маш их баяртай байгаа. Хосуудад зориулан гаргасан тэдний харилцааг сайжруулах, хайрын цэнэглэх, хайр бүрийн хэмжээний киногоо үзүүлэх болсондоо баяртай. Одоо бид нэр 8 сарын 10-нд Турк, Истанбул, тэгээд дараа нь Чехи, Праг, Ческалипа, Австрийн Вен, Унгарын Будапешт, Швед, Стокгольм зэрэг газруудаар хотуудаар явж байгаа. Тэгээд одохгүй натэ гэдлээ чи юм дээр бүгдээрээ хамтдаа уулзгаая. Заавал ирээрээ. Ирээрээ.